Тийм тэгэхээр эцэг эхчүүд ч гэсэн яг ингээд хүүхдтэй ингээд зааж сургаж явах хэрэгтэй юм шиг санагдсан надад. Багаас нь ингээд жоохон хаалттай байлгадаг шүү дээ. Одоо багтаа одоо хүнтэйс үерхэж болохгүй, ингэж болохгүй, тэгж болохгүй гэхийн хооронд а за хүнтэй үерхвэл ингээрээ ийм ийм асуудал байдэн шүү гэд юу гэдэг чинь одоо тэднээс хоош ингээд одоо тэрийг сайн ингээ анхаараарэ ийм юм бэрхшээлүүд байдэн шүү. Тэг. Тэг хайрын хажуугаар зөндөө амар олон зүйл байдэн тэргийн амар тийм багаас нь л өрн тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй юм шүү лээ. Тэгэхгүй тэгээд тэр хүүхдийг юу ч мэдэхгүй амьдралд гаргаж чаглаа тэр хүүхд ингээд аль нь зөв аль нь буруугаа мэдэхгүй тэгээд амар хаалттай. Одоогийн яг миний яг баримтлагч гэдэг юм уу нэг тийм зүйл бол мэдээж нэг гэр бүл гэдэг утгаараа би ч одоо өрхийн тэрхүү хүн те хайр бол би хайрыг халамж хайрыг одоо хамгаалалт гэж бод гэдэг. Одоо гэр бүлээ хамгаалж байгаа, авч явж байгаа гэдэг. Одоо гэр бүлчлэлт одоо найз нөхөд бүхэл юм дээр хайрлж ийн гэдэг маань хэнийг нэг хайрлж хамгаална гэсэн үг. Хамгаална гэдэг маань хашиж одоо юу гэдэг ийм байлгана гэсэн үг биш. Хамгаална гэдэг маань ямар нэгэн үр дагавраас өөрийнхөө чадах хэмжээгээрээ одоо тэрийг холдуулах одоо өөрийнхөө одоо нэг нүмертэй байдэн штэ нэг юм хүний нэг юм. А тиймэрдүү аюулгүй байлгахаа тиймэрдүү юмыг бол гээлэг нэгт тавьдаг одоо яг л хүүхдүүдтэй олж байгаа хөнөртэй найз нөхдөйгөөцсөн би яг тэгдэг ингээд аль болох л ингээ хамгаалж ингээд хайрлахыг миний бодлоор бол тэгдэг. А тэгээд яг өсвөр насн дээр нь бол яг аав ээж нэр юм бас яг сая ярьсан дээр нэг ярьчихтэй. Нөө ярилцах амир хэрэгтэй гэж бодсон байхгүй. Одоо нэг ялангуяа эрэгтэй хүүхдүүд бол нэг аав ээжтэйг нэх ярилцдаггүй шүү дээ. За ууртай нэг яг өсвөр насн дээрээ баг нэг харилцах хүсдэг байхгүй нэг юм ядаргаатай санагдалтай ингээл уурлж муурлал. А тэгээд би яг нэг тиймэрдөө гэж яагаад нэг сайн нэг тэр 10 жилдээ салсан гэсэн чинь амар хэцүү өргөл би гэртээ ороод цүнхээс аваад юу өрөөрг ороод хаалгаас аваад өйлдөх байхгүй. Тэгсэн чинь аав ээж аав аав гүрж ирж байхгүй. Ээжтэй ярилцах нэг өөр. А ээж а тэнгууд би аавтай эзэж тийм нэг ярьж байгаагүй байсан юм шиг байгаа. Одоо яг тод санаж байгаа тод. А тэгээд ингээд яг ярилцахад аавтайгаа яриад а ийм бэ да наа чи ийм гингот шал өөр ингээд бүр ингээд миний одоо тэр нэг авч байгаа надад тэр бэрхшээл нь бүр ингээд бараг 80% нь алга болж байгаа хөөхгүй. Оо яг аав юу гэдэг чинь шал андаа шүү. Одоо өсвөр насндаа хүүхдүүд л гоо аавыг аавын хүүхдийг дарангуулж харагддаг хөөхгүй. Аав хүн ч бас нааг ягач шүү дээ. Ягач өгн ягач гихтэл байгаа л хүн бохгүй юу. Тэ ингээд ирээл хоол идээл ингээд харилцаа нь өгн зүгээр шүү дээ. Тэр чинь сүрдээл байгаа юм би. Сүрдээд одоо нэг хоёр эрэгтэй хүн ч гэдэм одоо нэг тийм ээж болонгот арай зөвлөх юм. Тэгэл нөө хичээл би ч яж яхад өөр амир хичээл мичээлд асуудалтай баг гэсэн байнг нэг багш нарын моос орж мурд ингээд нэр зөнгүүд нэг аа маа хэлдэг чи ингээд нэг загинж мэгэн го тэрийн нэг төвөгшөөгөл өсвөр насны хөвгч чинь намайг ойлгохгүй байна. Би өстой юм байх. Та нар юм байж үзээгүй үзээгүй. Одоо томд амар мэдэрнэ утсан. Одоо үуч өөр. Одоо үуч өөр мөр гэдэг нэ балаа бол юм байна. Тэгээ аав надад яг нэг юм хэлсэн. Чи ингээд нааг ерөөсөө нэг тийм надтай нэг танихгүй хүнтэй харьцаж байгаа юм шиг харьцаад нэ. Яг үндэ аав чаг бүр үлээтэй хос чинь өгдөг хөтлөгийг өдөр алхаслгүй чинь найжууд байлаа шүү дээ. Нааг яг үндэ чамаас би чи өөрийг мэдж байгаас илүү чанга мэднэ гэдэг. Нэрээ тийм биш дээ ч бодсон. Нэрээ тийм биш дээ. Нэрээ аав нааг бүрийн жоох бахас хэлсэн юм биш дээ. Яг тэгэхээр яг чи хчүүд хүүхдүүдтэйгээ байнга ярилцаад хүүхдээ одоо үзэж байгаа одоо битгэрэг үзэж байгаас өсвөр насны хүүхдүүд заав ээжийг айл болох гэж нэг өөрөө сэтгэлхгүй айл болох нь ойрхон ярилцмаар гоё маа юу ч нууц гол нь хаацдаг санаа зовхгүй ярилцах нь амар чухал гэж бодсон. Тэгэхээр хүүхэд ямар гэдгийг та санаж байгаа өсвөр насндэр маш их мөрөөдөмтгий өнөөдөр өдөр юу болсон бэ гэдгийг оройн нь бүгдийг бодож гэтээ дүгнж төсөөлж харж яадаг маргааш ямар хуу өдөр болох вэ гэж. Тэг хүүхдтэй хүүхдийнхээ олж харж чадахгүй байгаа тэр үнцгийг өгөөч чадах юм бол та хоёрын харилцаа энгийнээр хэвээр үргэлжлэх боломжтой.